non foron capaces como goberno de xuntarse con eles e falar con eles uns incompetentes nós non podemos estar máis tempo así e non vamos a consentir que solamente queren levar diñeiro para Romanía e non manter os postos de traballo de Tennessee os do Grove e os de Mos corremos o risco esta comarca non solamente o Grove de quedar deserta de postos de traballo